အခုကျွန်တော်ဗီတာမင် C တွေကဆိုရင်တော့ fat soluble vitamin ဆိုပထမပိုင်း water soluble vitamin C ကိုဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့တင်ပြခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ mineral C အကြောင်းကိုကျွန်တော်တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ် body weight ရဲ့3%လောက်ကဒီ mineral C နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာပေါ့နော်သူတို့က essential constituent ပါမဖြစ်မနေကျွန်တော်တို့လိုအပ်ပါတယ်အထူးသဖြင့် soft tissue တွေ fluid တွေ skeleton တွေအတွက်အရေးကြီးပါတယ်။ so many minerals ပါကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့ calcium phosphate potassium sulfur zinc အခုနောက်ပိုင်းဆို zinc ရဲ့ role ကတအားကိုတက်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေအားလုံးဒီ minerals portion ထဲမှာပါပါတယ်အဲ့တော့အာ calcium phosphate magnesium ဆိုရင်တော့ bone and teeth မှာများများဆဆပါဝင်တယ် sodium နဲ့ chloride ဆိုရင်တော့ extracellular fluid and blood component ဒါအတွက်သူတို့အထောက်အကူပြုတယ် potassium phosphorus and magnesium က intracellular compartment ကို control လုပ်တဲ့နေရာမှာသူတို့ပါဝင်ပါတယ် and then sulfur ဆိုရင်တော့ enzymes တွေ proteins တွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ process လုပ်တဲ့နေရာမှာ ပါဝင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ minerals တွေကလည်းအ ਨੇ ချင်းပဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတယ်အ ਨੇ ချင်းပဲလိုတယ်ဆိုပေမဲ့သူတို့ထမ်းဆောင်နေတဲ့တာဝန်တွေကတော့ကြီးပါတယ်သူတို့ဒီနည်းနည်းလေးပေမဲ့တေးသေးလေးပေမဲ့ ကြီးမားတဲ့စွမ်းဆောင်ချက်တွေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစွမ်းဆောင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကယ်လ်ဆီယမ်ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တနေ့တနေ့ဒီလောက်လိုအပ်တယ် soft tissue တွေမာလာဖို့အတွက်အထူးသဖြင့်ဘုန်းတွေမာလာဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ် and then heart action တွေ skeletal muscle contraction တွေနော် myocardial contraction excitability of the nerve ဒါတွေပါတယ်လို့ calcium ဒီ blood clotting မှာလည်း role တစ်ခုအနေနဲ့ပါဝင်ပါတယ်ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ vitamin K တွေမကဘူး calcium also has a role in the blood clotting absorption vitamin D ရှိရင်ပိုဆုပ်တယ် protein တွေနဲ့ပြည့်စုံနေရင်ပိုဆုပ်တယ် protein နည်းနေရင်သိပ်ဆုပ်မှာမဟုတ်ဘူး reduce by phytic acid တို့ oxalic acid တို့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဂျုံနဲ့လုပ်တဲ့ chapati လိုမုံမျိုးနော် and then လက်ဖက်ဒီလိုဟာမျိုးတွေနဲ့တွဲစားမယ်ဆိုရင်တော့ calcium absorption ကျနိုင်ပါတယ်တဲ့ အဲ့တော့ source တွေနဲ့တော့ dairy products တွေပေါ့ no နဲ့ no တွေပစ္စည်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာလဲဟာတာလေးတခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ငငယ်ကလှဲတန်းမှာဆရာကြီးဆရာမကြီးများအားလုံးတော့အာအာကြောပါတယ်အဲလှဲတန်းမှာလက်ပိတ်ဆိုင်ထိုင်နေတော့ရှေ့ကကားတစ်စီးဖြတ်သွားတယ်အဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တင်တဲ့ထောက်ချန့်လောက်မှာစိတ်ယုံရှိတယ်။ no နဲ့ no တွေပစ္စည်းဆိုပြီးကားကြီးတွေ့လိုက်တယ်။ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကားပေါ်မှာယောက်ျားလေးတယောက်မှမပါဘူး။ main ကလေးတွေကြီးပဲ။ ကားမှာရေးထားတာနို့နဲ့နို့ရက်ပစ္စည်းဆိုပြီးရေးထားတော့စိတ်ထဲမှာတမျိုးလေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူဒီလဲ calcium ဒီနို့နဲ့နို့ရက်ပစ္စည်းများများစားစားတွေမှာသူပါဝင်လေးရှိတယ် adult တွေမှာဘယ်လောက်လိုမလဲ pregnancy မှာဘယ်လောက်လိုမလဲ deficient ဖြစ်လို့ရှိရင် rickets တွေဖြစ်နိုင်တယ်ကလေးတွေမှာ adult population မှာ osteomalacia ဖြစ်နိုင်တယ်ဒီလို condition မျိုးတွေရှိပါတယ် and then phosphorus calcium နဲ့အတူတူလက်ချင်းချိတ်ထားပြီးတော့ bone and teeth formation ဒါတွေအတွက်အရေးကြီးတယ်နောက်တစ်ခု phospholipid ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအလွန်အရေးကြီးတဲ့အစိတ်ပိုင်း phospholipid ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒါအတွက်အဲ့ဒီ formation အတွက် phosphorus ကအရေးကြီးတယ်။ထိုနည်းတူစွာပဲ acid base balance ဒါကိုထိမ့်ပေးတဲ့နေရာမှာ phosphorus လိုအပ်ပါတယ်။ and then carbohydrate fat ဒီကနေ energy တွေထွက်အောင် ATP ဖြစ်အောင်ထုတ်ပေးတဲ့နေရာမှာ phosphorus ဒီအရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍကနေပါဝင်ပါတယ် source အနေနဲ့တော့ calcium လိုပဲ meat တို့ egg တို့ဒါတွေကနေရနိုင်တယ် သူ deficient ဖြစ်ခဲ့ရင် teeth decay ပေါ့နော်ကလေးတွေမှာဆိုရင်တော့သွားပူစားနိုင်တယ်လူကြီးတွေမှာဆိုရင်တော့ခုန effect တွေအကုန်ရနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ iron ပေါ့အားလုံးသိပြီးသားပါ iron ရဲ့ role ကတော့เนาะကျွန်တော်တို့ hemoglobin formation and then constituent of enzymes တော်တော် များများမှာ iron ပါပါတယ် liver bone marrow spleen ဒီလိုဟာတွေမှာများများဆဆပါဝင်ပါတယ် vitamin C နဲ့တွဲပေးလိုက်ရင်ပိုဆုပ်ပါတယ် phytic acid ဒီလိုဟာမျိုးကနေ သူ့ကိုတားနိုင်ပါတယ် vitamin C ကို phytic acid နဲ့တွဲစားမယ်ဆိုရင်ညော့သွားနိုင်တယ်နော် and then ခုနလက်ဖက်လက်ဖက် products တွေပေါ့ and then ကျွန်တော်တို့ PPI တွေအများဆုံးတောက်ကြတယ်သုံးကြတယ် daily life မှာ PPI တွေတောက်ခြင်းအပြင် gastric acid secretion ကျသွားတယ်အဲ့လိုလူတွေမှာ iron absorption ကျပြီးတော့ iron deficiency ရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ points လေးတခုကိုဒီနေရာမှာ highlight လုပ်ချင်ပါတယ်။ အာသူ့ရဲ့ source တွေ requirements တွေ deficiency ဖြစ်လို့ရှိရင် IDA ရနိုင်တယ်ဆိုတာလေးတင်ပြပါတယ် and then IOD formation of thyroxine တွေကျွန်တော်တို့အလွန်အရေးကြီးပါတယ် vegetables တွေ seafood တွေဒီလို turnip ဆိုတာတော့ကျွန်တော်ရှာကြည့်လိုက်တော့သူက egg လေးနဲ့အောက်မှာ root လေးနဲ့တွဲပြီးဖြစ်တဲ့ဥအမျိုးအစားပေါ့နော်သူတို့တိုင်းပြည်တွေမှာအလွန်စားကြတယ်ပြောပါတယ် temperate zones တွေမှာပေါ်ပါတယ် and then hot waters ဒီလိုဟာတွေမှာ iodine ကျွဲဝပါတယ် deficiency ဖြစ်လို့ရှိရင်တော့ iodine deficiency ဖြစ်လို့ရှိရင် hypothyroid ကလေးဘဝမှာ cretinism ဒီလိုဟာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ် fluoride ကျွန်တော်တို့သွားတိုက်ဆေးတွေမှာအများဆုံးပြောကြတာပေါ့နော် teeth and skeleton မှာတွေ့ရတယ် water တို့ tea တို့ seafood တို့ထဲမှာပါပါတယ် dental caries တွေမဖြစ်အောင်သူကကာကွယ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သွားတိုက်ဆေးကြော်ညာတိုင်း fluoride ပါဝင်တော့ fluoride ပါဝင်တော့ဆိုတာကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်လုံးကြားနေရတာပေါ့နော်တိတ်များများစားစားပါရင်တော့သွားတွေမှာ discoloration ရသွားနိုင်ပါတယ်တဲ့နော်တိတ် proportion တိတ်များလို့လည်းမကောင်းတဲ့ထဲမှာပါပါတယ် sodium အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာတင်ပြခဲ့သလို extracellular fluid component ကိုသူထိမ့်ပေးတယ်အဲ့ဒီ interstice အဲ့ဒီ fluid compartment ကြီးငြိမ်နေအောင်သူကလုပ်ပြီးတဲ့ထဲမှာပါပါတယ် salt egg meat ဒီအရာတွေမှာပါတယ်အလွန်အကျွံစားသုံးရင်သွေးတိုးနိုင်တယ် deficiency ဖြစ်လို့ရှိရင်တော့ fatigue muscle weakness များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့သွေးတိုးတဲ့လူနာတွေ ကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူပြောလေးရှိတယ်စားမစားပါနဲ့စားလျှော့စားပါအိမ်ကလည်းတသွေးမတိဆရာဝန်မှာတဲ့အတိုင်းစားတစ်စက်မှမထည့်ပဲနဲ့ကျွေးပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာလူနာကကုတ် clinic ကို ပြန်လာတယ် fatigue တွေရတယ်ညောင်းနေတယ်နှုံးနေတယ်မေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့မှစားလုံးလုံးထည့်မကျွေးတာနှစ်လတိတိရှိပြီဆရာကြီးเนาะအဲ့တော့မစ္စမပရိပရာပဲကောင်းပါတယ်နော်အလွန်အကျွံစားရင်သွေးတိုးနိုင်တယ်လို့ယော့နေနေလို့ရှိရင်လည်း fatigue တို့ muscle cramps တို့ရနိုင်ပါတယ် potassium um intracellular အတွက်သူကအရေးကြီးပါတယ် fruit တွေ vegetables တွေ coffee လိုဟာမျိုးကနေရနိုင်တယ် and then kidney ကနေတော့ကောင်းဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ် potassium ကိုအဓိက handle လုပ်တာ kidney ကနေ handle လုပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ CKD patients တွေမှာ hyperkalemia ဖြစ်ပြီး cardiac arrest ရနိုင်တဲ့အထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်တိတ်များရင် cardiac arrest deficiency ဖြစ်လို့ရှိရင်တော်တော်များများ heart surgeon ဘဝမှာလည်းကြုံမှုပါလိမ့်မယ် periodic paralysis hypothalamic periodic paralysis လူကခြေရောလက်ကောမလှုပ်ဘဲနဲ့ရောက်လာတယ် ECG လေးကြည့်လိုက်တယ် electrolytes urgent လို့ပို့တော့ခဲရင်တဲ့အခါကျတော့ ECG မှာ features consistent with the hypokalemia လာတွေ့ခဲ့တယ်ဆိုရင် laboratory အဖြေကိုမစောင့်မဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ potassium infusion လေးသာပေးလိုက်လို့ရှိရင်လူနာကတိတ်မကြခင် within 2 to 3 hours လောက်မှာကိုအကောင်းပကတိပြန်ဖြစ်ပါတယ် house surgeon ဘောက AS ဘောကမှာအလွန် ကျေနပ်စရာကောင်းတယ်အလွန်ကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့အနေအထားပါလူနာတွေကအာဆရာနဲ့တွေ့တာတကြားနဲ့တွေ့တယ်လို့ပဲဆရာရင်နော်ဆရာဆေးလေးတစ်လုံးသွင်းပေးလိုက်တာချက်ချင်းငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်ပြီးတော့အခုစကားတွေပြောနိုင်လာတော့ကပက်လက်ကြီးဝီချဲကြီးနဲ့ထန်းစင်ကြီးနဲ့ထန်းလာတာနော်ဆိုတော့တိတ်နဲလို့ရှိရင် muscle paralysis ရနိုင်ပါတယ် potassium က other minerals ရောဘာတွေရှိသလဲ chlorine magnesium copper zinc cobalt အဲ့ဒီတွေကမှ zinc လေးအကြောင်းတော့နည်းနည်းလေး highlight လုပ်ချင်ပါနော်သူက growth failure ရနိုင်တယ် wound healing မကောင်းဘူး malabsorption ရတတ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ zinc ကအခုနောက်ပိုင်း immunity နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးပြောလာကြပါပြီအထူးသဖြင့် especially in pediatric population pediatric diarrhea တွေမှာ zinc supplementation ပေးလိုက်ရင်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ issues တွေအများကြီးရှိတဲ့အတွက် zinc ဒီ immunity ရဲ့ role မှာတော်တော်ကြီးတက်လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်เนาะနောက်ပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်ဒီအကြောင်းလေးကိုဆက်လက်ပြီးဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့ mineral တွေလည်းသူနဲ့အတူတကွเนาะသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာများအားလုံးကိုလှုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်ซีฟัม caring for well-being.